Hey, ¿qué tal chicos? Soy solo Freak y bienvenidos a un nuevo video de reacción. En este caso estamos reaccionando a un eh, fanmade video de Ruby, relacionado con Ruby. Este es de hecho el segundo de este autor. El primero lo pueden encontrar aquí en la descripción eh, o en las notas que están aquí arriba. Y bueno, de hecho me sorprende porque este video ya superó en vistas al primero que habían hecho anteriormente. En el primero tuvimos a Ruby luchando contra uno de los integrantes de este nuevo equipo fanmade. Y ahora es, la presentación de Wise luchando contra este nuevo integrante de este, lo que creo es de este equipo. Así que vamos directo al video, chicos. Suena muy interesante y ya tenido una muy buena recepción por lo demás, así que vamos directo a ello. Ok, chicos, el video es llamado ah, Ruby Fan Mode eh, Made Animation Ruby 30 Days Angel. Creo que ese es el personaje, el nombre del personaje Angel. Así que vamos a ver. Internet, no me falles. Ruby, 30 días. No sé a qué se refiere con 30 días, no ha dado muchos detalles y creo que el autor es asiático, no sé exactamente de dónde, pero no es muy comunicativo al respecto. Y sí, tenemos a Wise. Creo que en el anterior tuvimos a... Bueno, en el anterior tuvimos a Ruby. Me sorprende lo parecido que son los modelos. El modelo de Wise es exactamente igual al del volumen 2 y 3, creo. Y supongo que esa es Ángel. Es... ¡Oh, es ciega! Me gusta que utilice la música de Ruby, pero me hubiera gustado también más que usara algo original para, para este tipo de videos. El diseño es muy parecido al de Wise, pero con un pelo largo, con un peinado diferente. ¡Oh! Oh, eso se ve... Se ve súper cool. Hola. Uh, oh, bueno, eso se ve muy parecido a Ruby. El movimiento de Ruby. Ok, los movimientos son muy bien hechos. Están muy bien librados. Uh. ¡Uh! Ok. Ese... Voy a tener que repetir eso al final, pero... ¡Wow! Uh, sí la hirió. ¿Ah? ¿Qué le está pasando, Waze? Oh, box. Wow. <laughs> Ah, no entiendo qué es lo que está pasando precisamente. ¿Por qué se está bailando? Ah, está tratando de... ¿Qué? Que no sé qué está pasando. ¿Por qué está bailando? ¿Está siendo controlada o... o simplemente se está imaginando lo que está pasando? ¿O estaba preparando un ataque o algo por el estilo? Ok, tengo que admitir que los movimientos fuera de la batalla se ven un poco digamos, cortados. Se ven como que un poco cortados, hechos como que un cuadro con diferencia. Ahora me interesa el backstory de, de este personaje. ¿Ah? Ok, eso por eso el nombre de Ángel. Ok, eso es completamente Fate Night. Ok, ¿por qué el Wise tiene esa cara tan psicópata? Ouch. Oh. Cal. Creo que así se pronuncia. Equipo Cal. Oh, tenemos un poco más. Son los guardi. Oh, Ruby. <laughs> Inclusive estás dando la voz de los... Ok. Um, ah, ok. Uh, la marca se quedó con ella. Ahora tiene la cicatriz de un lado y la marca del otro. Y esa es el arma de... Del otro personaje que vimos en la, en la animación anterior. Esta precisamente. Vamos a dejarlas aquí. Bueno chicos, como ya les mencioné, pueden apoyar este, este tipo de animaciones. Ustedes saben que me encanta este tipo de animaciones porque se demuestra el talento que hay, que no tiene ese empuje lamentablemente a menos de que esté en una compañía reconocida o algo por el estilo. Pero bueno, como ya les mencioné, este video tiene 114 mil visitas, ya casi 115 mil. Voy a dejar mi like, obviamente, chicos. Los links de la del video original van a estar aquí en la descripción, así que vayan y apoyen lo más que puedan este tipo de animaciones, chicos. Como les comenté, este autor eh, es asiático, más no sé de dónde sea exactamente, si sea coreano o, chino, o japonés, o, de donde sea, eh, definitivamente está mostrando su talento. Y la gente de verdad, de verdad lo está apreciando muchísimo. Y <laughs> algo me dice que, que esto es gracias a que ahora Roster Teeth también está, forma parte de Crunchyroll, donde ahora puedes tener a, Ruby en japonés. De hecho, hace poco acaban de subir nuevos episodios. Y también a que eh, Rooster Teeth se ha dado la tarea de doblar todo Ruby en japonés para que se transmita en, países asiáticos. Así que no puedo <laughs> creer el alcance que han tenido con este tipo de shows. Creo que es la primera vez que un show ah, como este se lleva, a, se lleva a cabo de este <laughs> lado del mundo, es decir, por parte de América, se lleva hacia los países asiáticos de esta forma. Y es algo increíble, de verdad me encanta este tipo de contenido y me encanta este tipo de trabajo que hacen las personas. Es por eso que son los países, son los videos que más me gusta hacer reacciones, porque expresa el talento que hay en internet y que solamente necesita un clic para que para tenerse para mostrar ese apoyo. Así que bueno chicos, ya lo mencioné, los videos van a estar el link del video original va a estar aquí en la descripción, tanto también del canal de canal original. Vayan a apoyar este tipo de este tipo de videos, este tipo de animaciones. Y si ustedes conocen alguna otra que quieran ver, déjenmelo aquí en los comentarios. Voy a estar tratando de hacer lo más posible para hacer más reacciones variadas, no solamente Ruby. Así que igualmente chicos me pueden encontrar tanto en mi Facebook como en mi Twitter, donde pueden encontrarme y mandarme todo lo que ustedes gusten. Así que bueno, desde fanart que me han mandado un par, así que de verdad lo agradezco. Memes que me han mandado también lo agradezco muchísimo. Si me <laughs> quieren mentar la madre, si me quieren decir hola, si me quieren platicar un rato, ahí voy a estar para ustedes, chicos. Así que bueno, muchísimas gracias por todo. Yo los veo en la siguiente. Soy Luis Lobo Freak Bye bye.